المكتب الإداري لأعمال نجوم وفنانين أوروبا لسنا الوحيدون ولكننا في القمة على مستوى أوروبا والعالم شركتنا هي الأولى والرقم الصعب لمتابعة جميع الحفلات والسهرات الكاملة على قنواتنا على اليوتيوب إدارة فنانين ونجوم أوروبا بإدارة فراس ابن حلب شخصياً